Физика троллей. Ты устал лежать все это время на полу и хотел летать, те птицы? Что же, у меня есть решение этой проблемы. Как летать? Как троллей, масло плавает в воде. Шаг первый, дождись дождя. Шаг второй, облей себя маслом. Шаг третий, выйди на улицу и лети. Проблемы? Аэропорт на мгновение опустеет. Индикат троллей. Никогда не слышал об этом много веков. Все будет как старые добрые времена. Раньше они любили такие вещи. Они не узнают, кто стоит за этим все троллингом. человеческая кожа жирная. Разве ты не видишь? Я полностью троллил их. Да, я действительно убил несколько человек. Но они это заслужили. Если они не запомнят из-за моего культурного лица, тогда они будут помнить меня за мои мерзкие поступок, который я совершил. Thank ờ. you.